Lawan seterusnya Hassel. Tim aku kebiruan, City, Kilat, Peningback, Bag, Sushi dan Kerang. Start fight, Noiven lagi laju dari kebiruan. Mujo tak mati. Satu Beyblade dan Noiven pun tersungkur. Aku kena tukar Pokemon. Pokemon dia semua laju-laju. Kilat pula hampir nak mati. Aku halau je dia pakai Raw. Aku tukar ke Pening Bag. Aku agak Ice Beam boleh one hit Exorus. Sekali aku silap. Pening Bag pun mengikut adiknya ke syurga. Kerang settlekan Exorus Dragal Gear kembali Ada pula Thunderbolt kena tukar lagi Siti dapat tank Thunderbolt Tapi lepas Ice Spinner Siti kena poison Aku mengambil keputusan untuk korbankan Siti Sebab dah tak ada jalan lain Siti hantar satu lagi Ice Spinner Dan tamatlah riwayat satu lagi Pokemon aku Kenapalah tak kritikal Aku bunuh Dragal Gear dengan Sushi Sushi pun settlekan Flapple one hit je Dan tibalah masuk untuk Ace Pokemon Hassel Backscalibur Dragon Terra Aku dah yakin Sushi boleh one hit guna Dragon Pass Tapi Hess pakai plot armor Base Calibur tak mati Dengan satu Glaive Flash yang menipu Sushi pula menjadi mangsa Last Beyblade dari kebiruan menamatkan perlawanan Hassel jaya dikalahkan Memang mencabar sungguh Elite 4 ni Tambah-tambah kalau Nuzlocke Tiga Pokemon menjadi mangsa kali ni Apa yang tinggal untuk aku menghadap Gita Champion kita Aku pun tak pasti